Framers-sivok. Чын малданах, самах болны. Самах турба болны. Самах хой туру болны. Вол чын малданах турба болны. Мен болны педембех он орлы болны. Мен болдарынны немінде онзыр болман. Онрай чәрілік болны. Шәу чәрілік Шен zemşen şodu bolna. Şoda semle hreşi tadat. Semle Иоанн шен болны. Хайорлы шотта пурде әнен чердезе, вал шоды шинчен қаласа білдерме Вал хай болман. Ана шоды шинчен қаласап білдерме яны болны. 벤진의 келеген каршнезиннах чын-чын шуды болна. Бұл тенжере болна, тенже он орлы болна, тенже ана білеймен. Вұл несен бәтіне келіне, анжа не ежін ежінман. Хойне не хойне сене, вұл тура ачезен болма ерік баны. Бізем юнран да бар, өтірен де бар, да дамар, торы урлы жеде, Сыма жеті, тевлетпе, чындықпа тулы берін перін хұжымырда бұрыншы. Эбер оның мұқтавне, атте тұрын, бірден бір өліне, девішлі мұқтава көрдімір. Он жінжен Иоан білдерет, хыттын шаплагалад. Эбі, үшін келегенне, манран мала тұқыры, мен жендезесен, ол манран малданақ болына, денетші ку шагы дейді. Оның унун туулы явлетне була эбир пурзымырда ырлык ишне ырлык Сақына закона мэйши баны, тевлетпе чылнах бара, иисус христос урлы Тұра негамда, негі жанда көрман. он жинжи ашыбе пірліхлі бірден бір өвіл білдерді. ағы Иоанн каласа кыдартны. Иудейзем Иерусалимран священник себе левицем ярза, Иоаннран эсі кам дезегитсасын, вал түрінех бір бұдармазыр калать. Эбе Христос мар дейді. Онран тада эсі кам епин, или яй дезегитны. Вал эбе или мар дене. Пророги, вал пророк тамар дене. Варакаланана. аплакамезе. Хамыра яраган сине каласа кадар машканы, эсе хужинчен мен калан бередене. калана. Исаия пророк калана бек, әбі пушхирде, чүл хужамыр бале шулай түрлейдер тесе, ченегенен сасы дене. Ыйтма бұнызем, фарисейзем болды. Вәзем онран тада ыйтна. Эзі Христос тамар, Илия тамар, пророк тамар болзасын, мен жын шыва кердедін дене. Иоанн візіне құрабласы қаланы. Эбі жылба тенегір дедім. Анжақ стерін құшырда пәрі бұр. білместір. білместер. келгенне шыбақ шава. Анжақ бұл манран малад дұқыры. әбі оның сірген чіне салтмада девешлі мардене. Шағы Иордан лешенже Вифаварда Иоанн шыға кердеген жерде болса әртіне. Тебіргіне Иоанн хайбатне Иисус пыныне гуратте шаплагалать. Ага, тәнче жылықне и илеген тор деке. Эбі он жинчен ман гышран келеген ар манран маладухре. хре. манран малданах бұлна денече, Көш гэнде. Эбе она пэльместимче, анчах Израиль на пэльдердезе, эбе шыуба тене кіртме дене. дені. Иоанн хойынсымақ не зірплетсе, Эбе тазасылы шүлден кавагардинбе анза, он Уншин не көрдім. Эбе на пілместім те. мана шыупадене кертмерагане каларе. Камшине тазасылы шанныне. не көрін, курын. Тазасылышпа тенегер дегене шау пуле тере. Эбе шакна курдым. Ширплетсе каладып. Вол туры ываледене Тебір Иоан Иоанн хоен иге вренегіне бебірледіні. Иисус пыныне курзасын, бұл ағы турбуде кидене. Жақсымақ сене елтсен гене зем иккежде Иисус хыщен гайна. Иисус кайла жарын завохында, вәзем хой хыщенден пыныне курза калана. Мен керлі середене. Вәзем ана калана. Рави, кувыл, врендеген дене булать. Эзі ұшта бұрнатын дене. Олды сене жапла адер курадыр дейді бізем кайныда бұл ыштапрунныне курна вара шавгуна он батын жехир терне вуннымыш сеге теле болна иоанран иисус шинжин илце онғы шынгайны игевренегенен пари. симон петр Шоль, андрей болна Вал тюре хыйын питчешне Симона жразы дубатте каладина. Эбир мессиина ковал Христос тени булать тупрамыр дед. Ана вара Иисус патне илзе бына. Иисус он жіне бұқса де калана. Эсі Иона ываля Симон. Эсі Кифа ятлы болын дене. Кифа дени Петр чул дене булать. Тебір күнне Иисус Галилейна кайма жуштығына. Вол Филипп атыл булать де. Ана мангышын бір дейді. Филипп бол Андрейбе Петрбек И хулы жинни болна. Вилип вара, фанайлатель була тек аладина. Эбир Моисей законинже, тада пророксен сымағынже, камшинжен калана шавна. Иисуса, Назаретри Иосиф ивольнету Анчахта Анчақта Нафанаил каланана, Назаретран мән үрри болма бұлдардыр, дені. Филиппына, кайза бог епендит, Хой батне, Нафанаил пыныне көрзасын, Иисус он синчен шаплагалад. Ага, чын-чын Израиль шинне. Онра чейлік шөк дейд. Нафанаил каладина. Езі мана ұштан біледен дейд. Иисус ана шапла хураласа калана. Ховна Филипп чини чинех. Езі смог вы его жайын чечухнех курдым ебі сана дене. Нафанаил варана. Равви. Езі туры ывале. Езі Израиль падши дене. Иисус ана шапла хураласа эбесанас моква евже айынже курдым дерімде, шауын ба инендін, ондан дығытларақ курынға, дене. ладина, чын жынақ қаладып сире, баяндан вара, төбе ұжылнине, туры англисем, әдемі өліпатне, хабарса да, анза жүреніне курыр, деді.